Studenten, die aus dem Ausland kommen und mit dem Gedanken spielen, Ingenieur zu werden. Für die gibt es bei uns in Deutschland sehr gute Ausbildungsbedingungen. Wir in Esslingen bieten einen internationalen Studiengang Automotive Systems an. Er ist englischsprachig und das Ziel dieses Studiengangs ist es, die Studenten zu befähigen, komplexe Regelsysteme in modernen Fahrzeugen zu entwickeln. For me was something really new because I could see how real world works, what the engineers have to do every day and then you have an idea of what you're going to do later on. Für ein Ingenieurstudium in Deutschland erleben Sie eine Freude an Fächern wie Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern und eine Begeisterung, Probleme technischer Art zu lösen. If you want to study engineering, then you don't have to be a genius, like most of the people think. You just have to have passion for something. There are a lot of fields that you can study, like cars or airplanes or whatever. You just like to like what you do. Neben den fachlichen Kompetenzen, die ein Ingenieur benötigt, gehören auch soziale Kompetenzen, insbesondere die Fähigkeit zur Kommunikation. Da sich die Entwicklung immer mehr globalisiert, müssen die angehenden Ingenieure auch in der Lage sein, in internationalen und interkulturellen Arbeitsgruppen effizient zu kommunizieren. Für mich das Leben in Deutschland bedeutet auch nicht nur studieren. Ich habe auch viele nette Leute kennengelernt, viele deutsche Studenten, viele ausländische Studenten. Ja, über Freizeit in Deutschland gibt es viel zu tun, viele Ausflüge zu machen, viele schöne regionale Städte zu entdecken. Und man genießt wirklich die Lebensqualität in, in Deutschland. Ja, unsere ausländischen Studenten haben große Chancen insgesamt auf dem Arbeitsmarkt. Circa 30 Prozent kommen direkt in deutschen Firmen unter. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die wieder in ihr Heimatland zurückgeht und dann bei deutschen Tochterunternehmen arbeitet. Und in einer dritten Gruppe gibt es Absolventen, die in ihren Heimatländern eine sehr, sehr qualifizierte Stelle als Ingenieur dann finden. This was my dream, to go out and explore the world, to see more, You just have to believe in yourself and then try this and you won't regret. I would say it's an experience that changes your life.